Прошедшие выборы мало чем отличались от э, всех прочих выборов, э, которые были в Казахстане. Наш закон о выборах, он достаточно архаичен. В день голосования мы зафиксировали 111 нарушений закона о выборах. Для того, чтобы это были действительно выборы, надо, чтобы у людей был выбор. Здравствуйте, дорогие зрители! Вы находитесь на канале Молодежной информационной службы Казахстана. Сегодня наш выпуск посвящен прошедшим президентским выборам. Вместе с экспертами мы разбираемся, что такое выборы и как они должны работать. Прошедшие выборы мало чем отличались от э, всех прочих выборов, э, которые были в Казахстане. Они, собственно говоря, прошли по старой схеме. Э, не были изменены э, те базовые э, условия, которые позволяют Э, обществу делать реальный выбор. Самый главный ограничитель на этих выборов, как и на прежних, был ценз э, государственной службы. То есть фактически э, к участию в выборах могло быть допущено только узкая категория граждан, которые когда-либо работали на государственной службе. Э, но помимо этого э, существует еще множество других ограничений. Может быть, мы сейчас их, э, они для нас были не очень заметными, поскольку, допустим, существуют другие нормы закона, позволяющие отсекать тех кандидатов, которые в чем-то не устраивают власть. На этих выборах они не, понравились, не, не понадобились. Но ну, на прошлых выборах э, или на выборах э, в местные советы, в парламент, э, эти методы активно использовались. В частности, кандидаты снимались с выборов только за то, что у них в декларации существуют какие-то мизерные расходящиеся данные. Причем даже тогда их снимали, когда эти данные явно были э, некорректно интерпретированы э, прокуратурой либо э, Центральной избирательной комиссией. Помимо этого, у кандидатов в условиях Казахстана нет возможности конкурировать равным образом кандидатов разная возможность доступа э, к избирателям, к каналам, средствам массовой информации, к проведению встреч с избирателями, к, иным, к иной возможности э, э, э, донесения своей точки зрения до общества. Мы, честно говоря, так вздохнули с облегчением э, тогда, когда все-таки получили разъяснение на тему того, что новые нормы в закон о выборах, которые будут требовать теперь аккредитации от а, организации, которые занимаются наблюдениями, они на эти выборы, к счастью нашему большому, не были использованы. Но на следующих выборах они уже будут. И нам надо готовиться сейчас, уже готовиться к этим аккредитациям. В Казахстане история наблюдений начинается с 90-х годов. Независимые организации, в том числе которых работал и МИСК, проводили масштабные наблюдения по всей стране. Со временем эти организации столкнулись с давлением государства, и их работа прекратилась. Сейчас работу по наблюдению ведут несколько независимых организаций, с которыми мы и поговорили. ә, біздің үйім 2019 жылдың 10 қыркүйегінде тіркелген болатын ол сол жылы бақылаушы болған азаматтардың инициативасымен тіркелген үйім. ә, э, содан бері қазақстанда болып жатқан барлық сайлауларға қатыстық бұл біздің төртінші сайлауымыз ұйымдастырып және қатысып отырған ә, жалпы ұйымды қаржыландыру көзі ол тек қана мүшелік жарна осы уақытқа дейін біз бірде бір не шетелдік не мемлекеттік гранттар алып көрген емеспіз ә, жалпы ұйымның тұрақты ә, қырық бес ә, жетпіс мүшесі бар алматы қаласындағы тәуелсіз бақылаушылардың үйлестірушісі болдым жалпы өзім 2019 жылдан бері бақылаумен айналысамын президенттік сайлау 2021 жылғы жылғы парламенттік сайлауда үйлестіруші болдым және осы жылғы президенттік сайлауында да үйлестіруші болдым еркіндік қанаты қоғамдық қоры жалпы тәуелсіз бақылаумен және оны дамытумен 2016 жылдан бері айналысады және сол уақыттан бергі болған бүкіл сайлау референдумда бақылаған және ең бастысы мониторинг жасаған біз біздің қоғамдық қор үшін әрбір сайлаудағы және референдумдағы мүгедектігі бар адамдардың дауыс беру құқығының сақталуы маңызды сол себепті біз осыған қатысты бөлек зерттеулерді де жариялап отырамыз Молодежная информационная служба Казахстана работает с 1998 года, и один из наших самых больших национальных проектов – это Лига молодых избирателей. ЛМИ работает во время каждых выборов. Мы вовлекаем молодежь и обучаем их, а, их избирательным правам. А, также мы защищаем молодежь, когда их а, заставляют голосовать. Помимо этого, мы наблюдаем в день выборов а, там, где традиционно голосует молодежь. Это обычно вузы и колледжи. В базе Лиги молодых избирателей более 1200 наблюдателей. За это время мы обучили около 10 тысяч наблюдателей и дали импульс развитию и открытию новых сетей наблюдения. Также у нас есть собственный курс, по которому эти новые организации также обучаются. ал э, нақты осы сайлауға келетін болсақ біз ә, э, 97 адам дайындалып ә, э, 85 адам сайлау учаскесіне кірдік алпыс төрт сайлау учаскесіне хаттама алып шықтық оның барлығы бізде фейсбукта хаттамалардың барлығы ашық доступта жарияланған осы жолғы сайлауда біз 800 жүз мыңдай ақша баға ұйымдастырды осы сайлау компаниясының оның тең жартысы ұйымның мүшелерінің қаржысы болса тең жартысы бізде недет ютуб арнасында біз хабарландырған болатынбыз донат жинау жөнінде содан қаржыландыру келді енді біздің қолымыздағы хаттамалар нәтижесі бойынша біздегі санақ нәтижесі бойынша Э, бізде бақылаушылар таңертеңнен кешке дейін сайлау учаскесіне келген азаматтарды санап отырады соның нәтижесі бойынша біз ә, сайлауға алматы қаласында 18 пайыз азаматтар келді деп айта аламыз ал бірақ алайда қолымызға тиген хаттамалардың нәтижесінде 27 пайыз деп көрсетілген оның ә, да отыз пайызы бәріне қарсымыз деген бюллетендер болса және де сексен бес пайызы бүлдірілген бюллетендер яғни сайлауға қатысқан азаматтардың 18 сегіз пайызы өзінің қарсылықтарын осылайша көрсеткен деп баға береміз А, в этом году на президентских выборах Лига молодых избирателей а, наблюдала на 100 участках по всему Казахстану в 16 городах Казахстана. При этом 40 из них были в Алматы, а 13 в Астане. И мы собрали в общем 83 протокола участковых комиссий. И наша явка составила 43% против 45% Центральной избирательной комиссии. Согласно протоколам, а, голоса распределились следующим образом. На первом месте действующий президент Такаев, он набрал 86%. На втором месте у нас а, Дайрабаев Жигули, он в общем набрал 2%. А, также остальные кандидаты набрали от 1 до 2%. При этом против всех проголосовало 4,7% населения. И также недействительные бюллетени оказались 2,3%. алматы қаласында біз 36 учаскені қамтыдық және 36 учаскенің барлығы бізге протоколды берді хаттаманы бірақ дегенмен де өзінің қиындықтары болды мысалы бір хаттаманы бізге бермеу үшін полицияны шақырған болатын және ә, де факто ә, бақылаушыны учаскеге кіргізбей алыстатты бірақ дегенмен де кейін біз мобильді топ ретінде келген кезімізде 45 минут айқайдан кейін және басқасынан кейін бізге протоколды берді хаттаманы дегенмен хаттамаға мөр басуға бас тартқан учаскелердің саны бізге белгілі ол бәрі <laughs> бәрі бас тартты бірақ ақыр соңында қойғызғандары бар қоймағандары бар қоймағандардың саны қателеспесем біз әлі санап біткен жоқпыз бірақ жақында білесіздер ыыы қойдыртқандарымыздың саны әлдеқайда көбірек болды ыыы біраз күш жұмсадық бірақ дегенмен де жалпы алматы қаласында біздің бақылаушылар параллельді есеп жүргізу нәтижесі бойынша явка біз 17 пайыз алайда қолға тиген хаттамалардың нәтижесі бойынша 27 пайыз оның ішінде айтатын болсақ барлығына қарсы 9-да 32 пайыз және бүлдірілген бюллетеньдер 8-де 85 сонымен сайлауға келген азаматтардың 18 пайызы қарсылықтарын бюллетеньде білдірген ең э, жаңағы көп заң бұзушылықтар бізде кешкі сағат сегізде дауыстарды санау барысында болды барлық дерлік бақылаушылар отырған учаскелерде бақылаушыларды дауыс санау процесіне жақындатқан жоқ ә, сондықтан да біз э, осы тіпті ресми берілген 28 пайыздың өзіне үлкен күмәнмен қараймыз В день голосования мы зафиксировали 111 нарушений закона о выборах. При этом в основном а, нарушались права самих наблюдателей. А, в основном а, их ограничивали в передвижении и запрещали им вести фото, видео и аудиосъемку. Пять наших наблюдателей были удалены с участка членами избирательной комиссии. Например, на 163-м участке в городе Астана нашу наблюдательницу удалили с участка с привлечением полиции. А, мы подали заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по данному инциденту. На 272-м участке в городе Алматы наш наблюдатель а, стал свидетелем нарушения закона, о чем он хотел составить акт о нарушении, на что член избирательной комиссии ответили ему «я здесь закон». Также еще одного наблюдателя на 102-м участке в городе Алматы вынудили покинуть а, свой избирательный участок. На него составили протокол о нарушении процесса голосования и вызвали на участок полицейского. Параллельно с этим а, в Ускамене выгнали всех наблюдателей с избирательного участка, объяснив это санитарной необходимостью. На 241 участке в городе Алматы на нашу наблюдательницу обрушилась волна хейта и морального буллинга со стороны членов избирательной комиссии. Она составила акт о нарушении за совместное а, голосование вместе с детьми в кабинах для голосования. При этом члены избирательной комиссии старались обсуждать ее так, чтобы сама наблюдательница все услышала. ә, біздің қоғамдық қордың бақылаушыларына өкінішке қарай үлкен қысым көрсетті көп жағдайда ол әрекетін шектеуге байланысты бір орында отырғызу отырсаң опақ деу тұрса сопақ деу ә, э, бір ә, бақылаушының артынан мысалы дәретханаға еріп барған жағдайлар болды одан қалатын болса бір бақылаушымызды мүлдем дәретханаға жібермеген ол мысалы жүз бесінші сайлау учаскесі қазақ қыздар педагогикалық университетінің аймақ, аймағында орналасқан біз ол жақта адамды дәретханаға жіберу үшін бірнеше медиа серіктестерімізді достарымыздың барлығын ол туралы жария етуді сұрадық ә, оған қоса там бөлек құқықтық мобильді топты жібердік осылай <laughs> жалпы оның дәрет синдромының өзіне біз өте көп күш жұмсаған болатынбыз ә, басқа қарым қатынас жайлататын болсақ осы жылы бір ерекшелік көп учаскеде ә, учаске жабылғанға дейінгі қарым қатынас сау болды көп құқық бұзылған жоқ және ә, түзетулердің барлығын там аяқ түзеп отырды құқық бұзушылықтар май, майда болатын болса там мынаны ескертіңіз ананы істеңіз деген кезде көбісі орындалыпты бірақ учаскелер жабылғаннан кейінгі бүкіл қызық басталды себебі ә, хаттаманы бермеу хаттаманы ә, көрмейтіндей білмеймін ішіндегі белгісі көрінбейтіндей алыстату адамдарды деген секілді көп ә, мәселе туындаған болатын осыған қатысты жүз екінші сайлау учаскесінде қызпудағы ә, сайлау учаскесі жабылғаннан кейін жиырма минуттан кейін оның мүшесі кіргісі келген болатын оны кіргізді және мен видео жариялағаннан кейін барып оны қайтадан қуып бірақ дегенмен де соңына дейін адамды хаттаманы бермеудің бүкіл амалын істеді сол учаскедегі адамдар одан қалатын болса там тілдік дискриминация да өте көп байқалды қазақ тілді бақылаушыларға орыс тілінде сөйлеу орыс тілді бақылаушыларға тек қазақ тілінде сөйлеу деген секілді одан қалды ә, тағы да қысымдардың аясында ол жеке басқа қол сұғу балағаттау деген секілді нәрсе болды мысалы бір учаскеде бақылаушымызға сен жассың сен боқмұрынсың сен мында түк істемегенсің білмегенсің деген секілді көп әңгіме айтқан одан сен қазақ тілін білмейсің сен дұрыс түсініп отқан жоқсың сенің жасыңдағы адамдар не білетін еді дегендей если говорить про нарушение другого рода то мы зафиксировали факт а, замены протокола первый раз председательница принесла сначала один протокол, затем она куда-то сходила и принесла другой протокол, где э, голоса уже распределялись совершенно по-другому. Со всеми протоколами и отчетом о наблюдении вы можете ознакомиться на сайте выборы.watch. Наблюдение за выборами – это очень важный фактор. Но о чем бы тут хотелось сказать? Опять-таки мы возвращаемся к тому, что государство э, принимает законы и э, принимает решения, которые ограничивают права наблюдателей. Э, на самом деле э, вот эта борьба есть, э, она сама по себе ненормальная. Необходимо принять законы для того, чтобы наблюдатели, э, независимые наблюдатели были инкорпорированы в саму избирательную систему. То есть здесь не должно было бы, э, мы не должны надеяться на э, каких-то волонтеров, добровольцев, которые э, не всегда имеют возможность контролировать весь избирательный процесс от начала и до конца. Необходимо, чтобы процесс контроля существовал в самом законе, чтобы кандидаты имели в избирательных комиссиях своих представителей – которые бы отслеживали э, процедуру голосования и, и правильный честный подсчет голосов. Пока этого не будет, э, ну, мы можем только выявлять какие-то наиболее вопиющие нарушения. Но честных выборов не будет все равно. То, что происходит в Казахстане, сложно назвать выборами. Э, для того, чтобы это были действительно выборы, надо, чтобы у людей был выбор но поскольку э, на самых разных этапах существуют очень существенные законодательные и незаконодательные ограничения, в частности, не все кандидаты могут э, участвовать в выборах, не все кандидаты могут быть допущены до выборов. Существует следующий этап – это э, равенство в проведении избирательной кампании, равн, равные возможности для всех кандидатов, э, чтобы донести свою программу до избирателей. Э, дальше не существует системы э, честного подсчета голосов. Все это те ограничения, которые не позволяют назвать то, что в Казахстане происходит, действительно выборами. Наш закон о выборах, он достаточно архаичен. Он написан в 1995 году, после этого у него вносилось уже на моей памяти больше 200 различных изменений. И, естественно, э, он не накрывает всех тех реалий, которые сейчас у нас проходят. Мы в 21 веке живем, бурное развитие электронных технологий, что никак не отражено в законе о выборах, у нас отсутствует фактически, оно есть э, де юре, но нет де-факто, электронное голосование. У нас не используются такие технологии, как идентификация по биометрическим данным, у нас не используются э, технологии, э, скажем, тотального наблюдения на участках, видеонаблюдение трансляция в сеть интернет. То есть все эти, все эти вещи у нас в закон не входят. И, на мой взгляд, конечно, наше избирательное законодательство нуждается не просто в реформе, а в конкретном изменении, то есть в кодификации, собирании в единый документ всех нормативных актов, и о выборах, и о референдуме, и о Центральной избирательной комиссии, для того, чтобы это был какой-то единый избирательный кодекс – в котором уже э, было бы проще работать и э, наблюдателям, и членам комиссии, и кандидатам, и, конечно, избирателям. На самом деле э, электронное голосование, система, да, она достаточно большое недоверие вызывает у людей, а, и я разговаривал со многими экспертами, которые э, занимаются продвижением ну, вот, электронных технологий в избирательном процессе из разных стран мира. И все они сходятся примерно на единый такой, э, единый тезис, они все высказывают, что на самом деле никаких технологических препятствий для организации электронного голосования не существует. То есть можно использовать блокчейн-системы, э, которые бы гарантировали, скажем, честность да, вот, подсчета, Э, точность данных, э, исключали бы какие бы то ни было утечки и так далее. Да? Есть возможность организовать все это. А, по большому счету нет больших препятствий для того, чтобы легализовать эти системы, потому что э, работающие парламенты, работающие, скажем, министерства, которые могут эти поправки сформулировать и внести в законодательство, и достаточно оперативно их принять. Единственное, чего эта система гарантировать не может, она не может каким-то образом гарантировать уровня доверия общества к этим системам, потому что невозможно доказать людям, что не существует никакой тайной кнопки, нажимая на которую можно эти результаты каким-то образом в пользу какого-то кандидата изменить. И вот именно этот тормоз, он психологический тормоз, он как раз и тормозит развитие этих систем. Это не только в Казахстане, это и во многих развитых и даже демократических странах. Насколько я знаю, хорошо эта система на постсоветском пространстве – а, используется только в Эстонии. Ну, Эстония, конечно, это постсоветское пространство весьма условно, но когда-то это была республика Советского Союза. Вот в Эстонии э, очень хорошо эта система развита, она работает, и, в принципе, к ней нареканий никаких нет. Что касается нашей страны, тут, естественно, уровень доверия очень низок, и я не думаю, что даже если она будет реализована, очень многие люди будут ей доверять. Я так вот думаю, мое мнение. Помимо этого, э, необходимо эм, политическая воля э, органов власти в том, чтобы не вмешиваться в сам процесс выборов. Э, административный ресурс – это не то, что э, прописано в законе, но тем не менее административный ресурс очень сильно влияет на волеизъявление граждан. По сути дела, это вмешательство государственных чиновников в избирательный процесс является э, уголовным преступлением. Для того, чтобы эти преступления не совершались, необходимо э, выявлять и наказывать тех чиновников, которые эм, незаконно вмешиваются в избирательный процесс. Я убежден в том, что если бы прошло хотя бы несколько э, судебных процессов на которых все фальсификаторы выборов получили заслуженное наказание, на следующих выборах ситуация в Казахстане была бы совершенно иной. А, власти, когда принимают какие-то решения, вот именно по выборам, на мой взгляд, они руководствуются не какими-то долгосрочными там, да, э, целями, не какой-то там э, следованием буквы закона или еще чего-то, потому что вот им срочно сейчас это нужно сделать. И они считают, что это самый лучший способ для того, чтобы решить свои какие-то э, задачи. И, к сожалению, наше законодательство, э, оно вот позволяет произвольно назначать выборы решением там, президента, да, и э, президент, и первый президент этим часто и с удовольствием пользовался. Ну и, к сожалению, второй президент тоже вот эту традицию с нами подхватил и эту традицию продолжает. То есть, как бы, вот, э, использовать это, э, использование этого механизма э, в своих интересах. Сейчас президент Такаев регулярно повторяет о том, что он нацелен на политическое реформирование Казахстана. Но при этом произносятся какие угодно слова, но главный вопрос политической реформы обходится этот главный вопрос – это суперпрезидентские полномочия самого президента Такаева. И здесь мне очень интересно, что будет на самом деле вот с той громкой статьей, да, нормой, внесенной в Конституцию на тему одного срока семилетнего. Ну, я бы не верил в то, что через 7 лет не будет внесено, да даже, может быть, и раньше, не будет внесено какое-то очередное изменение в Конституцию, которое эту норму отменит, как устаревшую, и не позволит, скажем, э, баллотироваться там, да, на второй, там, третий срок и так далее. То есть э, здесь совершенно все абсолютно, э, что написано в законе, вовсе не обязательно – Э, имеет какую-то долгосрочную перспективу да, и будет исполняться на практике. Политическая реформа в Казахстане должна заключаться прежде всего в том, что эти суперпрезидентские полномочия необходимо перераспределить между судебной властью, между парламентом, между местными органами власти. К сожалению, об этом речи пока нет президент по-прежнему настаивает на том, что в Казахстане должна сохраняться прежняя президентская форма правления. Если окончательное слово принадлежит одному человеку, даже прошедшему через выборы президенту, то это сложно назвать э, демократическим институтом. В странах, где существует авторитарная власть, э, конечно, э, она сосредоточена Э, прежде всего в руках одного человека, э, президента, либо э, он может по-другому называться. Казахстан относится как раз к такой модели суперпрезидентской республики. На самом деле, да, я вот здесь смотрю, вот когда говорят позитивное, скажем, изменение избирательного законодательства, позитивные изменения закона Республики Казахстан о политических партиях, да, там снижение э, количества, там уменьшение сроков, там, ну, то есть, как бы, вроде бы, да, как-то легче. С другой стороны, давайте посмотрим на наших северных соседей, да. Сейчас мы о них привыкли говорить только в связи с войной в Украине, да, мы привыкли говорить только в таком ключе, да, в отрицательном, но на самом деле ведь отрицательные примеры не только там эта война в Украине. Вот взять, например, их закон о политических партиях. На самом деле прекрасный закон, да, огромная страна, чтобы зарегистрировать политическую партию в России нужно 500 человек. И что регистрируют? Ну, Навальный смог организовать свою политическую партию? Да нет. Э, и, э, на самом деле эксперты российские тоже в том, в том, ну они сейчас уже, конечно, проживают не в России, а в других странах, да, потому что там в России жить уже невозможно. А, они на самом деле говорят, ну и что? Ну, поменяли вот вам закон вот таким образом. Все равно тех, кого не надо, не зарегистрируют. А зарегистрируют тех, кого надо. Там, партию любителей пива, партию пенсионеров, партию фанатов СССР, там, партию болельщиков Спартака, там, ну, и, и все что угодно. Да? Но, но, но не а, на самом деле не те, скажем, политические группы, а, которые продвигают какие-то не сходящиеся, да, не параллельные властным интересам. На самом деле тут как бы навалом все равно остается возможности, навалом остается фильтров, чтобы не допустить до регистрации такие а, оппозиционные группы. Ну, поживем, посмотрим. По крайней мере, э, что говорит господин Такаев, он говорит, что вот, я надеюсь, что к этим следующим выборам, да, э, Мажилиса Маслихаты, э, какие-то уже успеют группы там, да, зарегистрироваться, будут новые политические партии, это даст какой-то импульс, какой-то толчок. Ну, по большому счету, он, он другого-то говорить и не может, да, то есть, как бы, это э, его политика, да, она вот на этом построена. Пока наш парламент не получит э, реальных полномочий, не получит реальные возможности э, влиять на принятие э, важнейших решений, пока он не освободится от контроля администрации президента, пока не будут э, регистрироваться оппозиционные политические партии, пока не будет свободных, честных, прозрачных выборов, конечно, бессмысленно говорить о том, парламентская или президентская форма правления должна быть. Если мы хотим, чтобы наше общество нормально развивалось, э, если мы хотим, чтобы государство э, работало в интересах граждан, чтобы соблюдались права человека, э, нужны такие институты, которые пользуются доверием общества, такие институты, которые граждане могут регулярно случае необходимости менять. Для этого существует, пока придумана только э, одна процедура – это выборы. Можно говорить о достоинствах, недостатках системы демократии, но пока это единственный инструмент, позволяющий ненасильственным образом э, оказывать влияние на власть и при необходимости – менять тех, кто находится у власти. Как мы видим, выборы прошли без настоящей конкуренции, а наблюдатели снова столкнулись с давлением. А как провели день выборов вы? Оставляйте комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждут новые выпуски о политической и социальной жизни в Казахстане. С вами был Миск.